مستحيل بلد اشتراكي مستحيل عامه آه، مكان يقفل على نفسه يقول لك انا هطبق الاشتراكيه لوحدي انا هعمل دوله اشتراكيه ومع نفسي كده وهطبق فيها الاشتراكيه ده مش هينفع مش هينفع ليه زي ما انت قلت اولا لان النظام العالمي مش هيسمح حتى فكره ان آه، ان دوله تطبق فيها الاشتراكيه لان زي ما احنا حتى شفنا في ثوره زي ثوره تونس ومصر وسوريا وليبيا الموضوع بينتشر فاكيد النظام العالمي هيبقى عنده مشكله اساسيه مع ده الحاجه الثانيه ان العلاقات نفسها الاقتصاديه ما بين الدول ما بقتش بالبساطه بتاعه زمان بقت علاقات متشابكه جدا وبالتالي فكره ان تقوم اشتراكيه في بلد واحد منعزله عن كل الدول الثانيه وبشكل كانها جزيره لوحدها مش هتنجح هتفشل الحل في ده ايه الحل ان احنا مؤمنين ان الاشتراكيه بفكره الامميه ان الدول كلها لازم هي كمان تثور وتناضل والفئات اللي فيها المضطهده دي هي كمان تحول مجتمعاتها لمجتمع اشتراكي طيب طبعا ده يعني بيخلي الموضوع اصعب واصعب يعني احنا بنتكلم عن اشتراكيه جوه البلد ده كمان بقى بقول لك اعمل اشتراكيه في العالم كله طب ازاي نعمل ده اولا احنا قدامنا دليل قدامنا دليل زي ثوره مصر وتونس فكره ان ان دوله بتقوم فيها ثوره بينتشر بينتشر ليه؟ مش بينتشر عشان الناس بتغير بتقول احنا احنا تونس عملت ثوره في مصر الكلام ده لا علشان كل الدول متشاركه في حاجه واحده وهو الاضطهاد الطبقه العامله واضطهاد الجماهير ان كل الدول اللي موجوده دي حتى لو كانت متقدمه في الاول وفي الاخر عندها قدر من الاضطهاد امريكا عندها طبقه عامله مضطهده وعندها فقراء آه، آه، انجلترا عندها طبقه عامله وعندها فقراء بنسب مختلفه آه، ايطاليا واليونان والازمه الاقتصاديه اللي حصلت حصلت على العالم كله ما حصلتش على دول بعينها سمعت في دول عن دول اه وبالتالي مشتركه في الاضطهاد وبالتالي لما يكون عندها احساس بان في امل لان تقف ضد الاضطهاد ده فالاسباب والدوافع دي بتخليها تقدر انها تقوم فعلا بثوره جوه بلدها تقدر فعلا انها تقوم بالتغيير ده وده ينقلنا تاني لجزء لفكره ان الاشتراكيه الثوريه واحنا اشتراكيين ثوريين في مصر ما ينفعش ابدا نبقى بنبص جوه صندوق مقفول جوه نفسنا وبس لان عمر ما الثوره في مصر تنتصر من غير ما الثوره في تونس تنتصر من غير ما الثوره في سوريا تنتصر من غير الثوره في ليبيا تنتصر احنا لينا مهام في ده احنا صحيح مش ممكن ما نقدرش ان احنا نسافر آه، كل دوله ونناضل فيها شويه بس احنا ملزمين بان احنا ننقل الخبرات اللي بتحصل جوه مصر لتونس ان احنا نفكر في تونس والاحزاب اللي جواها وازاي هم آه، قادوا اضرابات معينه او نضالهم ونبدا ننقل الافكار دي جوانا آه ان احنا يبقى عندنا قدره على تحليل النظام العالمي عارفين طيب آه بنوطن علاقه ده مثلا آه في مثلا مصنع زي مصنع الشرقيه صح كان باعت تضامن مع مصنع في اليونان مصنع اليونان ده هو كمان عنده تجربه مماثله ان هو بيعمل تضامن مع العمال في اليونان الفكره ان ده جزء اساسي من الاشتراكيه الثوريه ان احنا ما بنقولش ان احنا هنبني الاشتراكيه دي في بلد واحد وان احنا في خلال نظامنا ده لازم نبقى عاملين حسابنا ان احنا هندخل كمان محتاجين ان احنا نوسع الافكار بتاعتنا وننقل تجاربنا دي مش بس جوه مصر كمان للدول العربيه وكل